kata tuk yuk samai tiap-tiap masa tiap-tiap tempat manusia jadi karuk jadi syirik akidah tak betul ibadat tak molek pucar daripada syaitan lepas tu campur dengan nafsu kata bukan ha ibadat saja dak bahkan cara hidup manusia pun lagu tu lah kalau lah secocok di antara nafsu dengan syaitan terutamanya syaitan ni dia gelak dia wui berasa di dalam perasaan manusia katanya benar hak orang tu duk buat jadi nampak molek kau molek kau molek wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tu hai ayat dalam dalam surah al-kahfi wahum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a mereka itu nampak molek benar hak mereka itu duk buat kecek mudah-mudah kan orang kafir semua atas muka dunia tem tem masuk di dalam ayat ni sebab apa sebab yang nampak molek benar hak dia duk buat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين Ayat 24 sampai 31 surah An-Naml. Alhamdulillah. Burung hud-hud duk kecek dengan Nabi Sulaiman. Duk royak berita hubungi dengan dia kita tengok raja dan keadaan kerajaan yang diperintah oleh Raja Balqis di negeri Yaman. Burung hud-hud mayuduk rakyat berita kepada Nabi Sulaiman, aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Maknanya, latih sembah matahari pagi petang pagi petang. Ini bukratan wa asila pagi petai pagi petai semua matahari gitulah dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka ini boleh kata yuk semai, tiap-tiap masa tiap-tiap tempat manusia jadi karuk jadi syirik akidah tak betul ibadat tak molek pucar daripada syaitan. Lepas tu campur dengan nafsu kata. Bukan ha ibadat saja dah. Bahkan cara hidup manusia pun lagu tu lah. Kalau lah. Secocok di antara nafsu dengan syaitan. Terutamanya syaitan ni dia gelok. Dia berasa di dalam perasaan manusia katanya. Benar hak orang tu duduk buat. Jadi nampak molek. Kau molek, kau molek. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tu hai rakyat dia lah dalam surah Al-Kahfi. Wahum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu nampak molek. Benar hak mereka itu duk buat. Kecek mudah-mudah kan? Orang kafe semua atas muka dunia, tem-tem masuk di dalam ayat ni. Sebab apa? Sebab yang nampak molek benar hak dia buat walaupun benda tu tak molek dak semua tak keng semua horeh semua gama semua menate bite matahari bulan semua belakang masya-Allah ni sejak daripada zaman-zaman mari dah manusia sesak dengan sebab hawa nafsu dan syaitan lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar kalau kecek mudah-mudah dah Burung lagi reti ni. Burung hut-hut duk wayak ke Nabi Sulaiman. Katanya mereka itu sesak dan glewing daripada jalan yang sebenar. Oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk. Tak dapat hidayah. Nabi Sulaiman duk dengar, eh cerdik mung burung. Ha tengok. Nak katanya, kalau manusia tu pergi sesak Duduk tak tahu gapo lebih pada burung lagi. Burung hut-hut yang tu herayak di dalam surah ni. Kecik mudah-mudah kalau dia jadi orang, jadi orang Islam juruh nan. Jadi orang berimam juruh molek imam dia. Tapi tak ada Allah. Tuhan takdir dia jadi burung. Dia pergi tengok, tengok, tengok, tengok. Dia mari kecek. Royak kepada Nabi Islam. Katanya. Manusia satu kumpulan besar. Duduk semua semua matahari. Masya Allah. Itulah. tu rakyat lagi. Ha-ha burung ni. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardu. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi dari di langit dan di bumi. Jadi tak nampak dia panggil katuk dia. Mata hati katuk, mata zahir pun tak nampak benda yang sebenar. Hidup semua selain daripada Allah Ta'ala. Apa tu? Kita kiyah sendiri lah. Tu herayat dari ayat ni, manusia pada zaman tu semua matahari. Apa? Kita kiyah sendiri. Katanya, semua lain daripada Allah Ta'ala yang namanya parut belakang. Ha, tu. Ada kira benda yang disembah selain daripada Allah namanya tagut wa man yakfur bil apa yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha duduk dalam surah al-baqarah yang selalu kita duk baca tu hari katanya sesiapa yang berkufur dengan tagut dan berimeh dengan Allah maka orang itu adalah dia pegai dia bergantung tepat yang kuat sekali iaitu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek katanya orang apabila dia imeh kuat dan dia tak ada seluma-seluma piah-piah syirik walaupun sikit. Cek tu orang tu orang berime dan orang berpegang dengan tunyer ataupun tali yang kuat. Kita pun lagu lah. Hidup kita orang Islam ni jangan we ada benar-benar seluma syirik pun jangan we ada. Seluma-seluma ni ada ya kena cek sikit duduk tak sedap lalu. Supaya kita pakai seluar, pakai apa ada sumuk seko duduk dalam seluar kita, dalam baju kita, duduk tak sedap. Ada seluma duduk di baju, duduk di mucuk-mucuk. Tengok. Dia tamlai kuam rusuk kita ni. Ni nak ayat katanya mucuk walaupun so ya mucuk. Tapi duduk tak sedap. Bawa kita wear, cih. Allah, sedap lalu lah. Pas syirik pun lagu tu lah. Orang dia reti hidup Islam sungguh. Dia tak boleh tengok syirik duk berlaku dalam sangkum dia buat sanak prapram, buat sanak royak, buat sanak sapa, buat sanak nak perhabis, nak hapus benda-benda macam itu. Tak siwi ada. Tapi tak ada arah. Wah tak ada arah. So ni, tak ada arah. Tak tahu nak royak. Duk ada lagi, orang-orang duk buat, duk mitok dengan kubur, mitok dengan pusu, mitok dengan gotu, mitok dengan gani. Ya Allah, banyak. Duk main apa sayang, bomoh hatu, syirik, dia ada lagi. Kut kapung-kapung kut mana-mana. Dia minta kau tu, minta kau ni. Ini ha, sebab itulah. Jangan we ada dalam hidup orang Islam yang berime benar-benar dengan Allah Ta'ala. Jangan we ada benar-benar hak pasal bawa jatuh ugamu utama. Lepas tu, hak lebih lagi, sujud selain daripada Allah Ta'ala. Hidup sujud kau kau tu kau banyak. Negeri siya ni negeri tokong. Negeri siya negeri tokong negeri berala lepas tu bukan negeri sia saja Asia boleh katakan seluruh Indonesia apa banyak kalau negeri ke atas-atas tu kau banyak lagi Pama, Lao, Kampucha Cina Jepung Masya Allah, Nepal dan seterusnya banyak negeri tak kong lah kau latih orang semua tak kong ni boleh katakan kaya wong kuang daripada zaman-zaman dulu apa tu sampson benuh ya sembuh selain daripada tokong tu piti tu piti ni piti tu piti ni patu duk meresak serapiah-piah masuk di dalam golongan orang-orang Islam pas kita pun kita kena yamrap katanya belong pada Islam siapa ke tempat kita ni orang duk sembuh tokong dah dulu pas kali kita nak oyak katanya belong pada Islam siapa orang ada semua gapo anda tak tahu. Nak semua ke nama dah Islam tak sapa lagi. Pas tak ada royak dalam kitab mana-mana katanya tempat kita ni ada rasul ada nabi, tak ada. Walaupun orang pada zaman dulu tak lama seperti zaman sekarang, tapi orang zaman dulu semua tak kong. Itu lagu tu. Bila Islam sapa sama ada mari melalui orang belayar ke orang gapo, mari dakwah sebar sebar sebar sebar. Sehingga orang tepat kita dan seluruh Asia Tenggara ni mula tukar agama, tukar, tukar, tukar, tukar. Jadi orang panggil orang Melayu, orang Nayu pak kita panggil. Tak apalah nak sebut Melayu ke Nayu ke gapo, tak ada deplek apa, tapi pegangi agama tu. Hak tu kita nak hak penting sekali. Lepas tu dia mula, dia mari, dia bukan mari, mari sekali go dob sempurna selalu ya tak yang mari sikit-sikit tayoi-tayoi tak lewat ke tu tak lewat ke ni ha, kadang-kadang tak apalah Amare lagi lah dia ada buat tak sewa jadi mengaju sangat tak apalah buat-buat lagi tapi sikit-sikit lagi tak sedap buat dah ha, gitu hak tu lah jadi kuaka yang jadi pusaka dengan malak dah jadi kuaka yang jadi sako kepada orang belakang-belakang yang masih lagi tu ada pegengi-pegengi hak pasal syirik, khurafat. Duk buat rekod air eh, dalam agama, gotu gani gotu gani. Cuba kita gambar deh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia beki benar hak lepas-lepas mari dah. Ni radak Nabi Muhammad ni. Masa dia dah hidup. Belum pada tu penuh utuh. Dia mari pak mari betul semula. Mari royak katanya hak dulu Yahudi, Kristian dia buat tak kenon. Dia mari beki. Lepas tu dia uang ratan semula nak jadi umat lepas pada dia sampai hari kiamat ni, jadi molek. Gambar katanya tepat yang Allah tak yang yang tu Tuhan pilih tu adalah dunia. Manusia duk rosak mari lama dah. Timurnya Nabi Muhammad saw, alaihi wasallam Nabi mari plan kerongsan semula. Hak tak tak molek, Nabi betul betul betul betul betul, betul jadi molek. Lepas tu pesan kepada umat dia. Menggunuh ni. Aku buat molek dah. atau molek dah. Dalam semua tiap-tiap kara. Ha amat ibadat, ha makan ha minum, ha politik, ha kesihatan, ha gotu goni. Semua tiap-tiap kara. Molek habis. Tapi mari punuhnya. Umat dia sendiri khainak ugamu. Masya Allah. Saya tak ada rakyat katanya. Semua orang ada khainak ugamu. Tapi sebahagia daripada umat Nabi Muhammad ni lah orang yang tak ingat jasa Nabi, duk pergi khainat. Duk pergi buat ke tu, buat ke ni, buat ke tu. Sehingga punuh agama. Dia punuh agama. Klik kepada ayat sana ni tak? Iaitunya, nafsu dengan syaitan. Oh, percuap mak padi lah. Nafsu pun duduk nak. Syaitan pun duduk rakyat. Tak tahu apa puluh hayat dia dalam Quran. La uzayyinanna lahum wala udillannahum wala ughwiyannahum jala belaka tu kata-kata syaitan belaka aku nak khianat aku nak sesak aku nak pesong aku nak wih glowing ya rakyat rakyat depan siapa tu depan ada depan Allah Taala syaitan ada rakyat pas kita tak yinjan lagi katanya syaitan Sainamu siap dah ni saya banding itu. Sete sainamu siap dah katanya dia ya nak tipu anak cucu ada sampai ke hari kiamat oh kita kena mikir menjadi menjadi bersungguh ha ni manusia sesak dengan sebab nafsu dia dengan sebab syaitan itulah lepas tu termasuknya kita sikit sebanyak walaupun tak kena dengan secara time-time roy persen tapi anak orang ni kena tipu belaka kau syaitan kena tipu belaka sikit sebanyak kena ada walaupun cocih cocih cocih dia kena ada tak ada orang atas dunia ni tak tak turut nafsu dia tak ada dosa langsung tak ada semua orang ada dosa belaka sikit sebanyak cer tu turut nafsu dan turut syaitan apa tah lagi manusia gitu dia digeleweng siapa ke sujud selain daripada Allah oh hak tu kan kafe tem tem lalu dah tak ada kena takwil banyak dah orang sujud selain daripada Allah saya sambung eh sebab masa ada sikit lagi tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi ni burung kecek bermaknanya ya reti benar ni Islam ni eh burung hut-hut. nak mati dah dia burung hut-hut ni hidup sebentar ya, pada zaman Nabi Sulaiman lepas tu matilah dia tapi nak ayat katanya kalau dia dia jadi manusia ni Masya Allah ime dia tim-tim molek kita pun nak jadi lagu tu lah dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan ni burung duk kecek ni tuher royak perkataan yang burung tu duk kecek dengan Nabi Sulaiman Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan yang mempunyai aras yang besar. Allah. Ini kita kena gambar jadi kemah dalam dalam hidup dalam akidah kita orang Islam. Aras ni iaitu balang Allah Ta'ala yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala buat iaitu arash ni Nabi raya di dalam hadis dia katanya yang paling besar sekali makhluk iaitu arash banding ni banding mudah-mudah langit semua tujuh lapis supaya ngasih lima supaya ngebutih lima arash Masya Allah subyot kejadian yang sangat besar sehingga syurga-syurga semua pun duduk berada di di bawah arasy. Pas kita kena kita tengok situ belakang, kena kita jumpa situ belakang. Akan boleh tengok sikit lagi katanya besarnya arasy Allah Taala dan kita serah kepada Allah. Dia royak macam mana di dalam ayat-ayat minta maaf dia lah. Saya sangat-sangat minta maaf kecik ha ni. Boleh duk jadi baloh ha akidah Ha apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Ha arsy ni orang duk balah. Ha. Mung duk kata lagu tu aku duk kata lagu ni. Sehingga jadi puak conti gi mari gonggang-gonggang-gonggang dalam sangkum kita. Ha arash Allah Taala. Padahal benda tak ada kena balah. Pakat yom rab katanya arsy adalah makhluk yang sangat besar yang Allah Taala buat Lepas tu dia istiwa lagu mana? Wallahu a'lam. Kita mai misit nak pergi tanya katanya tu hebat mana lagu mana? Mai misit. Ha Kita nanti percaya sudah. Percaya we support dengan hak nabi raya. Siapa di atas dunia ni raya katanya akidah nabi, akidah tak betul. Siapa berani raya? Orang kafir katanya akidah nabi tak betul dengan malak dan saya ulang ni tak ada salah ni orang kafir katanya Nabi Muhammad salah Nabi Muhammad tak kena tapi orang Islam tak ada sore pun royak katanya Nabi Muhammad tak tahu akidah Nabi tak betul ke? tak ada siapa orang yang akidah Nabi tak betul berarti kita kena berimi supaya dengan akidah Nabi kalau lah orang duk bicara duk royak katanya kita kena berakidah supaya dengan imam Syafi'i supaya dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari supaya apa ni Mansur Maturidiyah dia tu dia ni semua tu kia katanya duduk terhadap lang lagi tak sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu kita orang Islam kena sebut katanya amanna kama amanar rasul kami beriman supo dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman Nabi beriman lagu mana kita mata tahan lagu tu Barulah tak silap. Lepas tu mengajilah, we kena lalu dah, cara berakidah. Daripada Kro'el ni, yang tu herayak sebuah Kro'el hubungnya dengan akidah, lagu tu lah kita berime, Tak ada kena balah banyak ha akidah. Hak khilaf, khilaf hafekoh. Nampak semangat kecik pagi ni dah. Fekoh tak apa. Mung buat lagu tu aku buat lagi ni mu nak angkat tangan aku tak siap angkat tangan. Ha tu tak apa, tak ada apa. Sebab ada belaka Nabi buat. Kadang-kadang Nabi buat lagu tu, kadang-kadang Nabi buat lagu ni tapi hak akidah tak ada khilaf. Tak ada khilaf hak, hak akidah. Baca Quran we jadi banyak, baca we reti, we faham. Insya-Allah akidah kita betul lalu dah. Ni kita akan tengok sikit lagi dah. Ayat ni, bos apa juzuk yang ke-20. Lah ni duklah juzuk yang ke-19 lagi. Sikit lagi lima ni kali ya Allah Ta'ala tanya a ilahum ma'allah adakah Tuhan lain lagi bersama dengan Allah nanti kita akan sapa sikit lagi Masya Allah ni lah kalau dia kita reti sungguh-sungguh kera'i reti sungguh sunuh Nabi ajaran Nabi Allah berasa katanya sudyot dalam hidup kita yang kita pergi kita berimeh kita beramal kita berakidah dan kita semua dalam cara hidup Nah, panjang sikit pagi hari ni minta maaf. Seminit dua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.